はいもう取ってきなさいよ。はいはいはいはい。またやるの。 <laughs> 最近ですね、うん、地震が多いと思います。 <laughs> 何怖いよ怖いよ深刻だ、うん、いや深刻なんだいや深刻なんだ深刻なんだけど、うん、いやほんと多いよね多い何なんだろう多い時期ってあるよねある定期的にでもさなんか冬場ってさ地震多くない地震多いうんそうイメージね そうなんか寒い時期の方がさ、うん。いや多い気がする。そう。でさ、うん。買ったんですよ。そう、やっとね、うちらもね、じゃーんわ、すごいすごい全然。 <laughs> よいしょ。ずっと拒んでました。買うの。あ、拒んでたのだって、そもそも、災害の時に家にいる かわからないしあまあまあまあそれはねこれ結構量何キロぐらいあるかわかんないけど結構重くあってい、うんね、荷物になるしさ、うんうん置く場所にも困るし、っていう意味で買わなかったんだけど、まあいろいろ話聞くと、やっぱりあった方がいいっていういやあった方がいいって絶対話になって買ったので、今回はこの中に何が入ってるかっていうのを、見ていこううん、お伝えしたいと思います参考になってもらえたら嬉しいなと思います、そうねうん 終了じゃあ早速開けてみるはいどんだけ入ってんだろうこれ2人分なんだよねこれ多分ねもう俺完全にかけれるもんねもう重さ的には多分5キロ以上はあると思う、うん、でもさこれがあるのとないのとではさ多分全然違ってくるからさきっとさうんまず広げようか、うん、何が入ってるかそうねまあ一応いっぺんに出すねうんとりあえずはいはいはいはいこういうやつね こういうやつですねまだまだまだあるのうんああすごい結構ものすごいいろいろ入ってるこちらですねへえー、あこれで終わり終わりうんうんうん年寄りみたいなやつが入ってる一応2人用ねと2人分ありますこんな感じ軽く紹介していくうんまずこっちにあるやつからね、うん、お水 はい。えっとね、5年間保存、保存ができるお水って書いてある。2027年。ええー。あ、もう全然いける。どこどこのどこキャップのところ。ええー。ちゃんとね、災害時の安否情報がやり取りできるサービスっていう、なんかこういうのが書いてある。えー、ね。 やっぱ水大事だもんね。水道止まるって言うじゃん。そう言うね。そうそうそう。なんかトイレとかもさ、もう使えなくなっちゃうとか言うからさ。え、どうする一日に何回行ってんのだって5、6回は行ってるでしょ。行く。30分ずつ。 <laughs> <laughs> そんなことないわ仕事仕事してる時間の半分はトイレの違う違うそんなことはない俺仕事中ほとんどトイレ行かないもん、 <laughs> うん、朝ね家出ればもうこのおトイレはっちゃはい、はい、お水ねあとね、うん、あのご飯こういうわかめご飯とか五目ご飯とか梅じゃこ飯とかこういう 食べたことあるいやないな俺さ小学校の時に、なんか学校にある保存食たちがもう期限切れるからってことでいただいた時はあるへえー、うん食べたなんかね水でもできるしお湯でもできるんだよああって書いてある熱湯または水15度を袋の内側の注水栓まで注ぎよく混ぜますあ水でもできるんだってねそれこそさ東日本大震災の時のディズニーうんうんうんうん、で その日泊まった人たちがいたんだってでもその人たちはもうお腹、ねうん、お腹空いてる状態で、うん、でも食料がないかったって言ってるぐらいだから、うん、大切なんだろうなって思う確かに美味しいのかなこういうのってその時は美味しかったのえ覚えてないあ覚えてないえでもさ覚えてないけど、言って何年前か1020そえ 20?20 20年前7歳の時 小1くらいの時 10, ?10 年後半前だよね。十数年前ね。やーばー。あ、まあまあ、まあ。 <laughs> あとね。なんか、え違うのまだ終わってない。何だから、その、うん、その時よりかは、うん、味改良されてるかもね。ああ、そうね。年経ってるから。うんうんうん。多分進化してるよね。より美味しくとかね。うん。確かに確かに。一応、 3日分あるのかなあ、2日分あるのかな ?6 食ってことは1日3食だとしたら。そうだよね。2日分ってことか。そうかな。とりあえず。そうだよね。ちょっと僕でも大食いだから。なんでだよ。 <laughs> おかしいでしょ。5対1っておかしいでしょ。大食いなんだもん、俺は。そうね。まあそうだけどさ。 <laughs> はい、あとね、これも入ってた。なんか、甘いものがやっぱ欲しくなるからかな。 5年間保存が効く羊羹羊羹ねうん5本入りうんあもうこれ喧嘩になるよ5本しかないからどうするじゃんけんしとく今 <laughs> その時はもう争奪戦争奪戦こっち側もねちょっと開けていこうかはい電池入ってるあー電池ね、うん、やっぱ大事だよねああパンねパンパンパン これまあ夏場だったらね、これで涼しいみたいなね。なるほどね。うんうん、使ったことないけど。確かに。次これ。絆創膏。デートバン。うん。あと、あ、これ、乾電池式充電器。ああ、充電大事。だって絶対ないじゃん。うん。あとこれ、除菌ジェルだって。除菌ジェルね。はいはいはいはい。除菌ジェル。 ああとこれあれねライトハンドル付きのライトなるほどうんハンドル付きだからあれなのかな、うん、まあ一応電池は入れるんだけど、うん、違う違う俺ハンドル付きでこれが付いてるのかと思ったらただ持つところが付いてますよってやつだった <laughs> そっかそっか、うん、それはカラフルアイスタオルだってなんかアイスタオルあーひんやりするってやつ真夏でもいいし真冬でもいいしみたいな感じなんだろうねそうだねあとこれこんなちっちゃいラジオ すごいね。うん、ライト付きのラえオなのああと、ほら、お風呂に入れないかもしれないから、お風呂。体拭きね。うん。うん、で、これ歯ブラシ。歯ブラシ。はい、歯ブラシ。すごいな、ンデューのも大事なんだね。なんか、うん、どれが正直大事かってわかんないじゃん。食料だけ持ってればいいってわけでもないわけでしょそうだよね、うん、そうそうそう何が起こるか分かんないからさそうだねでも、うん、まあ歯ブラシは 一緒にあ、一緒のやつでも一緒のやつでもでいけるいやだマジでやだ <laughs> それはちょっと別々にしたいよさすがにさすがにちょっとゾッとしちゃった今 <laughs> あと軍手ねああ大事だねああマスクも入ってる今のご時世だからかなええー、そんなことないかいやねどうだろうねうんあとウェットティッシュねうんああとこれ大事北海道 あ、大事かも。今の時期にさ、寒いしね。うんね、もし避難所にさ、行かないといけないとかなった時にね。あとこれね、アルミシート。防寒だ。そうそう。これあると全然違うって言うもんね。あ、そうなんだね。うん。だってさ、すぐにさ、その、避難所っていうか体育館の中とかにさ、うん、入れるわけでもない 可能性も高いじゃん。ディズニーの人たちもさ、建物の中に入れない人たちはずっと外でさ、うん、なんかブルーシートとかなんか被ってさ、ああ、そうだ。外にいたって、ね、うん、ニュースで見たからさ、うん、次、これ、エアベッドまで入ってる。エアベッド何エアベッドって。空気で膨らますんじゃないおー、えシングル えもう一つある <laughs> あよかった二つ二つうんさすがにさこれ一個にさ二人はさそうだねでも身長最長サイズ1 9 0ンチだからさマジかちょっと僕足りないかもしれないなんでやねんええだって160じゃん160 <laughs> じゃないんだよ160じゃない170え160じゃないありません、ね、全然身長が高い人でも大丈夫くらいのサイズなるほどねちゃんと膨らませるポンプまでついてうん、うん、あ 出た出たあとこれこれ大事なんだって、うん、簡易トイレトイレねトイレがさ水が断水したらトイレ使えなくなるからこれがないとこれね俺ね欲しかったのよウォ高いじゃんうんどうするえそしたらもう翔ちゃんになんかピュッピュってやってもらうもうこう <laughs> <laughs> やってえ唾終了 あとこれなんか飲料水用のあポリ袋タンク代わりってことでしょそうそうタンク代わりええー、めっちゃ考えられてるねあとレインコートねこれで全部かなあどんぐらい分なんかねだから実際なんか災害が起こって、うん、避難所とかに行けるまでのあれなんじゃない避難所でだからまあ2日分3日分とかあれば多分最初のさ最初のげますよみたいなやつ地震とか 災害が起こった時に、うん、ご飯の支援とかが届くまでの、うんうんうん、救援物資とかがね届くまでのしのぎのやつだと思う多分そうだね大体多分、うん、2日分かな2日分くらいかなだよねでも、りょうりょうちゃん水飲まないもんねそうねちょっとビール入れとこうかな。 <laughs> やめてよ。重っつって。 <laughs> 逃げるときにさ。そうだよ。 <laughs> えー、すごいね。ねこれは、 いくらだったかな大体2万5000とかそれくらいだったよね、うん、うんうんたださっき僕ちょっとその何が入ってるかを確認するためにそのこれアマゾンで買ったんだけど、うん、見たらもう売り切れてたあそうなんだそうやっぱちょっと最近またさ、うん、多いからさ地震とかが、うん、あの火山の噴火とかね、うんっと警戒してる人も増えてるのかもしれないなんか難しいよねなんかどう、言ってもさ、対策はちょこっとはできるけど、うん じゃ最初に怒ってもないのに逃げとくっていうのも無理じゃないそうよね。わかんないもんね。 <laughs> そうそう。 難しいとこではあるかなとは思うんだけど、うん、まあでもバッグを持ってたら、うん、まあちょっとは安全かなぐらいのなんか保険でもないけどそうねそういう意味では持ってていいのかなとは思う、うんうん、いざね逃げる時にさ、うん、持ち忘れちゃういや、ともこもないけど。そうだね。ね。で、僕が結構家にいる、家で仕事してることが多いから、うんねまあ、りは多分外にいるかもしれないけど、うんうん、まあ僕が 持っていければいいかなと思いますね。嫌、うん、じゃないなんか別々の時にさ大きい地震とかが来てさだからあれよねあのちゃんと会う場所を決めといた方がいい、ね、そうねうん待ち合わせ場所ねもう安否確認とかもねできる方法とかね、うんうんうん、ちゃんと確認しとかないとだよ、ね、うん、うんうん、あとねちょっとネットで調べてたの、うん、災害の時に、うちらみたいなその同性カップルとかが大変なことないかもなみたいな調べてたのね そしたらさ、やっぱりほら、隠してるさ、カップルさんたちもいるじゃん。で、避難所にさ、同じ区画にさ、あの、入るのがちょっとためらわれるとか、あとほら、トランスジェンダーの方とかさ、あの、お手洗いとかさ、あの、お風呂とか、なんかそういう問題もやっぱあるんだって。確かにね。そうそうそう。そうだよね。まあ、うちらの場合はさ、別に同じ区画でもさ、ああ、全然パートナーなんでって、ほら、カミングアウトしてる、側だからさ、 やりやすいけどさ、なんかそういう問題もあるんだなって思った、ちょっと。さっき調べてて、そうだね、確かにね。うん、うん、難しいとこだね。うん。うんうんうん、でもね、ちょっと、東京都でもさ、うん、なんか来年、うん、 なんか、都全体でね、あの、パートナーシップ先生ができるみたいなさ、ニュース流れてたからさ。実現するといいね。ねまあでも、言ったのは実現大体するよね。うん。多分ね、小池さんが、うん、あの、もうやりますみたいな感じなんでしょそうそうそう。都に関してはね。まあ、ちょっとね、うん、いろいろと、うん、 準備をしつつ、はいはい、いざね、はい、うん、あの災害とかが起こった時の準備をねしとくのいいかなと思いますので、うん、皆さんもぜひぜひ、はい、まあ、ちょっとずつでもいいかもしれない全部いっぺんにじゃなくてね、うん、ちょこちょこちょこちょこ集めといてなんか大きめのリュックに入れとくとかねそうだねうん5年間もすん5年いやでいや大きいそうよね。そうだよ。うん。まあ、ちょっとね、5年だったらね、うん、また新しいのに、ここだけ変えてとかね。うん、うんうんうん もう5年後とか、もしかしたら、これ、一袋でも、りょうちゃん重いかもしれない、胃が。 <laughs> はい、危ないよ危ない <laughs> 危ないひょにょ いうわけで今回は防災グッズについてご紹介してみました、はい、いかがだったでしょうか、はいね、うん、もう自分の身を守るのはもう自分でしかないので、うんうん、こうやって、えーと、用意しとくのは大事かなと思います。うん、うんうん、そうね、はい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、えー、気に入っていただければチャンネル登録と参考になったって思っていただけたら高評価のボタンをお願いしますインスタ、ツイッター、TikTok もお願いしますではまた